Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec la clique du modélisme. On va vous présenter la chaîne YouTube. La clique du modélisme, c'est une chaîne 100% modélisme. C'est une chaîne où vous trouverez des voitures, Unboxing unboxings. Des avions. des drones. des tutos, tuto, c'est comment changer son filtre à air. Allez, c'est parti Donc déjà, pour commencer ce tuto, il vous faudra deux éléments, ou plutôt trois, on va dire. Il vous faudra déjà... Du fun c'est tellement bourrin qu'il a réussi à quand même arracher un, arbuste, il a tout <laughs> défoncé ici. et encore plein d'autres chose, tout ce qui est dans le domaine du modélisme. Vous verrez toutes les vidéos qui apparaîtront, il y en a une par semaine. Pause. J'ai oublié de signaler un truc par rapport aux vidéos. C'est en fonction du temps que l'on a, puisqu'on a les études à côté. Donc euh, normalement c'est deux en période et une pendant période scolaire. Tout est autour du modélisme. Donc si vous êtes passionné de modélisme, si vous adorez les voitures, les drones, les avions ou que ce soit d'autre. N'hésitez pas à nous rejoindre pour vous faire partager notre passion ou pour vous nous faire partager ce que vous faites. Ce que je voulais surtout dire dans cette vidéo, c'est que cette chaîne YouTube est 100% modélisme. Donc si tu es fan de modélisme, n'hésite pas à nous rejoindre. Le meilleur soutien, ça serait de s'abonner. C'était la clé du modélisme. Allez, ciao